Գիշերը ժամ 3-ի կողմներ ներս սկսեցին գյուղը ռմբակոծել։ Մտանք թակստոց, դուց հետո կամբատ եկավ մեր, ասեց էլեք պոստեր գրավում են։ Հելանք ու սկսենք թալիշ գյուղից սկսած, բոյ տալով եկանք դեպի պոստեր։ Համկրվում ենք, համ վիրավորներին ենք օգնում։ Եթե շտալու տեղ չունենք, առաջ ենք շտալու, ինչը վերջ։ Իջանք Պերեսմենքեն, քնած են գիշեր էր։ Ժամը 3-ի կողմերն էր, միամիտ մեր սպաներից մեկը բարձր գորած ու մեր գումարտակի կողքում մեծ բարձր գամ գմփունն լավ Թալիշից սկզբում հելանք արկերի տակից հազիվ լույսը բացվեց դուրս եկանք արդեն իմանալով որ պոստերը գրավոտ գալիս են